Hey guys this is Bhavika welcome back to my channel आज ना मैं आपको लेके आई हूँ जयपुर के झोटवाड़ा एरिया में एक नया रेस्टोरेंट खुला है रूफ टॉप रेस्टोरेंट है ओलियो सो so, चलिए मेरे साथ एक्सप्लोर करते हैं ओलियो को वहाँ का फूड कैसा है उसका क्या प्राइस होने वाला है सब कुछ मैं आपको बताऊंगी आज के वीडियो में लेट्स गो झोटवाड़ा एरिया के खिरनी फाटक के पास बने कल्याण कुंज के फोर्थ फ्लोर पर बना है Olio rooftop restaurant and cafe Olio a beautiful rooftop restaurant and cafe open हुआ था 25 दिसंबर 2022 को Olio is a nice place and ambience is attractive सुबह 10 बजे से लेकर रात 11 बजे तक ओपन रहता है ओलियो रेस्टोरेंट आप यहाँ पर बफे भी ट्राई कर सकते हैं अला काट भी है आपके लिए यहाँ पर this is the first roof top in Jhotwara जहाँ पर आप 100 गेस्ट तक इनवाइट कर सकते हैं अपनी पार्टी में ये जो आप देख रहे हैं ये है ओलियो का इंडोर सिटिंग एरिया मैं अब आपको लेके चलती हूँ बाहर और दिखाती हूँ ओलियो का roof top and yes this is it ये है ओलियो का रूफ टॉप एरिया और यहाँ पर आज शाम को 60 गेस्ट की पार्टी की तैयारियां चल रही हैं बाहर ओपन में भी सिटिंग अरेंजमेंट मुझे अच्छा लगा रूफटॉप का और एक साइड पर जो शाम की पार्टी होने वाली है उसका बफे देखिए ये रेडी हो रखा है और ये पूरा प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट है काफ़ी स्पेशियस है मीन्स खुले आसमान के नीचे आप अपनी पार्टी यहाँ पर प्लान कर सकते हैं सो so गाइज ये है डब्ल्यू का roof top so let's try their food now and now my favourite part food part so food में मैंने ट्राई किया हनी चिली पोटैटो और हनी चिली पोटैटो का जो प्राइस है वो है वन और मैंने ट्राई किया शेफ़ स्पेशल राजस्थानी पनीर बहुत ही तारीफ़ हो रही थी शेफ़ स्पेशल राजस्थानी पनीर की सो मैंने सोचा कि क्यों ना ट्राई किया जाए और इसका प्राइस था टू फिफ्टी नाइन रुपीज़ और मैंने ट्राई किया मलाई कोफ्ता एंड गाइस मलाई कोफ्ता का जो ग्रेवी है ना उसके ऊपर जो गार्निशिंग थी ड्राई फ्रूट्स की अच्छी लग रही थी काजू था किशमिश ऊपर स्प्रेड हो रखे थे और मलाई कोफ्ता का प्राइस था two twenty nine rupees and malai kofta की जो ग्रेवी थी वो भी बहुत अच्छी लग रही थी एंड उसके बाद मैंने ट्राई किया बटर नान बटर नान भी काफ़ी मुझे सॉफ्ट लगा ये देखिए इजीली टूट रहा था तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे and I tried paratha guys paratha ना बहुत ही टेस्टी था बिल्कुल सॉफ्ट था मतलब कहीं हम ट्राई करते हैं कभी कभी हार्ड हो जाता है पराठा बट यहाँ पर सॉफ्ट था paratha I also tried Olio special Ferrero Rocher shake जिसका प्राइस था टू वन नाइन रुपीज और मैंने ट्राई किया न्यूटेला शेक जिसका प्राइस था one sixty nine rupees video का खाना मुझे अच्छा लगा and one special thing about this food is कि इन सभी डिशेज में ना मुझे राजस्थानी फ्लेवर्स ज़्यादा मिले एंड शेक्स वर यम बाहर रूफटॉप पर शुरू हो चुकी थी birthday party And now it's your turn to visit Olio. Bye bye. So guys, this was my today's vlog. Olio restaurant में मैं आज आपको लेके आई and food was good. And हमेशा की तरह my recommendation at Olio restaurant is chef special paneer Rajasthani. जब भी आप यहाँ आएंगे प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अब मैं आपको मिलने वाली हूँ नेक्स्ट ट्यूजडे को कुछ नया कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लेके आऊंगी till then stay safe and keep asking your life okay now what